good morning mr lynch it's august 2 2021 and it's a monday and it in naples always 34 35 celsius celsius around 95 96 fahrenheit this means that it's over and over that very very very very hot day I can in this period. It's a total sunny day. And today I shave my head in boots cut for him uh, and uh, in a distance of two months uh, in front of him, respect of him. because he uh, cut his hair uh, obviously on June 2 uh, eh, so we saw this from his weather report and I made same thing the last year uh, so now my hair are longer 11 months uh, longer because I Ehm, cut on September 2 of last year and this is the maximum time eh, I ever maintain my hair and I eh, have the long hair from 3-4 eh, years because the time before this I always have a short hair short hair, hair of 3-4 months of pazzicat hair e ad eh, orbaci and I made same thing the last year eh, so now my hair are longer 11 months eh, longer because I cut them on September 2 of last year And this is the maximum time uh, I ever maintain my hair and I uh, have the long hair from 3-4 uh, years because the time before this I always have short hair, short hair hair of 3-4 months or Apsicate. Ed uh, or Batscate. And I just wanted to say that uh, this isn't a problem because it's a problem of the people uh, because uh, as also he demonstrated two months ago the uh, very strong is in the mind and the spirit. And in fact, has the Sheveder. And I have to do uh, a correction what I said earlier. And the weather, because um, um, to the bone to the 30 degrees, around 86 Fahrenheit, and um, it's uh, mostly cloudy, and so uh, unfortunately with the, uh, with these degrees, uh, it's not that very, very, very, very hot day as yesterday like in this days in this period it's a good time but uh, where it's uh, hot today anyway from the mythical window with the colored curtains uh, we don't have uh, those beautiful blue skies and golden sunshine in a completely way But I think that surely, from tomorrow, the next days, they will be, yeah. And so, from the mythical window in the colored curtains, and from my mythical keyboard, have a great day, him and everyone too. Have a great day, him and everyone too.